Аня Кулаковская. Спасибо. А, Полина Таюрская. Спасибо. Яна Вов. Ура! Вы такие, наконец-то закончили, можете отдыхать. Ждем вас в сентябре. Скажите, э, какие-нибудь слова о нашей школе. Нам очень понравилось здесь учиться, э, хорошие учителя. Очень интересные уроки были, нам все понравилось, мы вернемся. Да. Мы очень постараемся вернуться, если будет возможность. Спасибо.